imani da alkur'ani da ƙarfin imani da Allah riko da gaskiyar shi ba ya sa aka kare shi a gida kwana arba'in yan tawaye suka kare shi kwana arba'in da hudu daga gidan shi sai dai kwana arba'in cik rai cika arba'in da aka shi kai zai da kai ne kwana ɗaya ba haika ba a zama wata abin da kai tsalle ka tsire ka gudu to kwana arba'in sabai manya suka shiga cikin shi gidan shi suka ce mai usman waɗannan mutanen da suka hana ka kauta muna da iko da za mu iya karkashe su ya ce a ya ce a nan sallallahu nan sallan ya ce jinin mutum ɗaya ya zuba a ban ƙasa to gane duniya gaba ɗaya ta ragu da a gurin Allah Na zawalu duniya a hawar inda Allah min qatl ne. a ce an kashe mutum ɗaya jinin shi ya zuba a ƙasa a gurin Allah to gara ta yi duniya gaba ɗaya ta ruwan waje usman ya ce zan ba ku dama ku kashe su sannan kuma suka zo suka tsare masallaci su suke limanci aka zo aka tambaye sai na usman aka ce to waɗannan mutanen ku jagorancin sallah ba su suke su suke yin limanci kaka za mu bi su sallah ko kuma je mu karanta mu usman ya ce me suke karantawa aka ce qur'ani suna yin kama suna yi suna yin kabara suna yi suna ruku suna yi sujara suna yi me suke kara da qur'ani usman ya ce ku je ku su sallah da yabo wannan kawai shekar ne shiga cikin labarin su kuma daga karshe kwana arba'in da suka zo suka yanka usman jininsa ya rubuta fasa ya tafi ka kuma jinin da aka yanka shi da ya ɗarto ya tsarrrrr sai a gyara wata fasa ya kafe ka hulla don a nuna yardakke da abin Allah shi ne ma mutumin da Allah ya saukar da aya dangane da kamar yadda muka faɗi rana ta yau ɗaukar nauyi da yi na wato yakin tabuka Allah ya saukar da aya la ya tawaye minkum man faka min qabl fatai wa katar ulaika a'zamu darajatan kashfa to wani aya ta sauka kai shi ne yadda ya sadaukantar rayuwarsa ya taimaka taimakawa wannan yaƙi na tabuka ya ba da dukiyarsa Allah ce la wai minkum man anfaqa min qabl al-fatay yace kai sabai daga cikin kuma ba da ne kuke wanda suka zo daga baya baya bayan wuta ta lumsa ka zo ka shiga to ba kai yan farko farko wanda abin iya da zafi wanda abin yana da zafi suka zo suka bi manzo Allah Allah ya ce ba za ku yi daidai da kudu la Wai mulku man anfaqa min qabli al-fatai wa qatal sai ce ulaika azamu daraja min alladhina min ba'd wa qatalu ba inda za ka yi yaƙi za ka kowane irin abu da za ka yi daga cikin safe ma ba to ba za ka yi ba don waɗanda suke asabi ƙunar awwalu da min muhajirai Wani zai kawo hijira ta farko ka za a hijira ma hijira na wanda suka yi hijira farko sun fi ma hijira na baya lada a wajen Allah a shi yasa Abdullahi wato eh Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn au ai kaga da ya ji farala ta hijira iya da gaske mutanen da suka yi hijira ta farko kun san shi a garin Makka ma mai arziki ne don a lokacin ne da ana lissafa masu arzikin duniya masu arziki na duniya hau gaba ɗaya kamar irin zaka ce ɗan gote kaga ko ba ƙauye in aka ce ɗan gote ya sani ya san wani mai arziki ne to a zamanin nan masu arzikin duniya gaba ɗaya guda uku biyu musulmi ne wani ibn mugira daga bangaren kafirai sannan kuma abubakar sannan kuma abu da abdulrahman in akwai wani mai arziki ma a wani gefe to mai gefe waɗannan waɗannan su ne fitattun duk duniya ta rasa a lokacin to amma abu da ne wani abu da ya zo zai hira yana tattara dabbobi da shanu da awaki da balrai da kwami sai da ya kaɗo wato bayan garin maka manyan kafaran maka ya suka wato suka ce karya kake ba kai saba wallahi ba kai saba ka wata da wannan dukiyar so kake ka karya mu idan ka wuce wannan duke daga wannan gari ai mun durkushe ba kai saboda ai ku ji ba duke shi ce